Ola, entusiastas da xeoloxía, como estades? Son Xacobo de Toro e neste vídeo imos aprender unha serie de trucos para axudarvos a entender como se forman os pregues que se orixinan cos esforzos enormes aos que está sometida a superficie terrestre. Para este capítulo pedinlle a miña compañeira Adela que se achegase ao campo para que vexades in situ o que logo vamos a estudar cun pouco máis de detalle. Adela, estás aí? Hola, estamos aquí no Concello de Malpica de Bergantiños. Vinde comigo. Estamos nun espazo protexido da Costa da Morte. Isto que vedes aquí son cinco muiños de pedra a beira do mar. Son os muiños da Ribeira, no lugar de Ardeleiro, pero non vimos aquí para ver isto. Vide comigo. Con frecuencia atopamos as rochas da superficie terrestre da Codia deformadas como estas que vedes aquí. Estas deformacións son debidas a unhas forzas dunha enorme intensidade que actúan sobre as rochas da Codia e que chamamos esforzos tectónicos. Como xa explicamos noutros vídeos, estas forzas son debidas ao movimento das placas tectónicas e fan que se movan unhas respecto ás outras. Estas forzas poden actuar sobre calquera tipo de rocha, aínda que son máis fáciles de observar nas rochas sedimentarias, xa que posúen superficies ou planos de estratificación, o que permítenos comparar a situación actual dos estratos coa que presentarían de non estaren deformados. Efectivamente, as rochas poden estar sometidas aos efectos de tres tipos de esforzos tectónicos, compresivos, distensivos e de cizalla. Vexamos como actúan sobre esta plastilina que teño aquí. Os esforzos compresivos producen o acurtamento e o engrosamento eh, do corpo rochoso. Vexamos como actúan. Os esforzos distensivos ou de tensión provocan o estiramento e adelgazamento das rochas. Vexamos que se facemos unha eh, forza cara sentidos opostos, cada vez esta capa de rochas, que está simulada por unha plastilina, é cada vez pois máis delgadiña, de acordo? E por último, os esforzos en cizalla que teño aquí ¿eh? que cuando actúan sobre sobre un cuerpo rochoso esfuerzos esfuerzo en cizalla eh, en direcciones opuestas, pues, o, resultado es este que estáis viendo. Estos esfuerzos tectónicos producen las rochas formación que pueden ser de tres tipos, elástica, plástica y e de retura. Pero vamos a ver esto con un dibujo que os voy a ofrecer en la tableta, de acuerdo? A ver que os parece. As deformacións elásticas non son permanentes. As rochas recuperan a súa forma orixinal cando desaparece o esforzo que orixina estas deformacións. Isto é o que acontece cando as rochas vibran ao seren atravesadas polas ondas sísmicas. Unha vez que pasa a onda, as partículas das rochas volven á súa posición inicial. Ao igual que lle pasa esta goma elástica que teño aquí, que cando vibra debido ao esforzo cala sometín, pois vai a volver á posición que tiña. Vedelo? Aquí está. Logo temos as deformacións plásticas ou dúctiles. Producense cando o esforzo supera o límite da resistencia elástica e a deformación da rocha pasa a ser permanente. Isto é o mesmo que lle pasa a estas capas de plastilina que temos aquí, de acordo? Que cando lle aplico unha forza, vedes que pouco a pouco vanse dobrando, vanse dobrando, vanse dobrando, vanse dobrando, vanse dobrando, e cando paro de facer o esforzo, queda permanentemente dobrado xa para sempre. Por último, a roturas ou fracturas suceden cando o esforzo excede o límite de resistencia plástica da rocha. A consecuencia é a formación de fallas e diáclases. Isto é o que pasa aquí con este o, barquillo de chocolate que teño, que si aplico forza e rompeu, vedes? E claro, isto para que vai ser? Pois para ver, para, para coñecerlo non a máis fallas. Claro que a deformación das rochas non só depende da intensidade dos esforzos, senón tamén doutros factores como o tipo de rocha, a presión e a temperatura, a presenza ou non de fluidos nas rochas, a cantidad de tempo que permanece o esforzo actuando sobre os estratos. ¿Mm? Pero volvamos con Adela. Adela, andas por aí? Sí, Xacobo, estou aquí. Esas rochas pregadas que vedes foron noutro tempo parte da code oceánica. As forzas tectónicas que formaron o supercontinente Pansea empurráronas ata deixalas por riba de materiais continentais máis recentes. Esta costa ten unha historia única, pero diso falaremos noutro vídeo. Ás veces, as dobras abranguen superficies de centenares a miles de metros, pero tamén hai nas estendéndose ao longo de quilómetros en cordilleiras como a dos Andes, o Himalaya ou mesmo aquí en Galicia, no Courel. Agora, gustaríanos amosarvos os elementos dunha dobra pero non me vai ser doado facelo desde aquí. Mellor regreso a casa e volo no seguinte vídeo como modelo feito de materiais que tedes todos pola casa.